Jeg skal vise hvordan man beregner pH-en i en sterk syre. Jeg minner først om definisjonen av pH, som er den negative logaritmen av måltallet til konsentrasjon av H3O+, pluss i løsningen. I den oppgaven skal vi finne pH-en i en 0,25 molar løsning av saltsyre. HCl er saltsyre. Det er en sterk syre som protolyserer fullstendig i vann. Det første jeg gjør, er å skrive reaksjonsligningen for reaksjonen mellom saltsyre og vann. skriver jeg en enkelt pil, siden dette er en fullstendig reaksjon. Vi får denne H3 pluss og kloridioner. Så dobbeltsjekker jeg at denne reaksjonsligningen er balansert, det vil si at jeg har like mange av hver type atom på hver side av reaksjonspilen. Det har jeg her. Og da ser jeg at det er et 1-1 forhold mellom saltsyren, som jeg begynte med, og H3O+, som er fordannet. Eh, og dermed så trenger jeg ikke å regne om her. Jeg får dannet like mange mol med, H2+, 3 som jeg hadde av saltsyren i starten. Eh, det skriver jeg opp, bare for å understreke at det er likt. Jeg skriver start på den da. Sånn. Denne måten. Og da kan jeg sette direkte inn og beregne pH-en. trenger jeg å regne det ut, siden vi ikke kan drive med så mye logaritmer i hodet. Husk at OneNote også har en innebygget kalkulator. Eh, denne trenger du å fortelle at det er en 10-logaritme. den er ikke så veldig smart sånn. På denne måten skriver jeg lik, og så får jeg utregningen. Eh, nå får jeg veldig masse decimaler her, men i pH så tar vi bare med 2 når vi gjør beregninger. Så der er svaret vårt.